comunicare con i testi potete utilizzare i marcatori e i pannelli. Puoi trovare i pannelli fra i blocchi da costruire nella libreria. Puoi cambiare il testo, il colore del testo e lo sfondo del testo. come qualsiasi altro oggetto, potete elevare o abbassare l'oggetto utilizzando il cono bianco. I marcatori si trovano sotto la faccia nel, nella libreria. Il marcatore è sdraiato per terra. Puoi cancellare il testo o aggiungere testo cambiare il colore del testo, cambiare lo sfondo e alzare o allungare il testo utilizzando le frecce e il cono bianco.